votamos en contra por el interés público, por el interés de la ciudadanía de Ferrol, porque era un trato lesivo, de una relación que ya en presuizo las arcas municipales por lo tanto eh, restaba capacidade de investimento otras emergencias que son moitas, eh, sociais, de emprego, de urbanismo tamén, que ten este Concello, eh, creo que hoxe podemos anunciar máis que nunca que estamos en condicións de, de renunciar por interés público o contrato de suministro e científico que ataba a esta administración local e, por tanto, a enseñanza de Ferrol a máis de 13 anos a unha empresa privada que, dende logo, non ia velar polos intereses da ciudadanía, senón polos seus propios intereses. O informe foi solicitado ao Instituto Tecnolóxico de Galicia, non é un informe político, é un informe exclusivamente técnico, eh, así nos pide o Instituto que, que digamos públicamente, porque non teñen ningún tipo de interese político, simplemente dicirte, a situación real eh, que nos eh, da pé a que nos tomemos esa decisión política que a, a intención que tivemos o goberno desde o primeiro momento. Vou facer hincapié en algúns aspectos que considero importantes para que quede ben explicado por que imos renunciar a este contrato eh, en función deste documento que ainda ten que ser informado polo xefe de contratación eh, pola intervención na Secretaría, pero que ten aspectos limitados e que estamos seguros que como funcionarios públicos tamén van velar polo interese público e que van ser favorables a, a nosa posición política porque, porque eh, o interese económico para o Concello é claro que venía. Eh, e o informe que o plazo de duración do contrato que estaba licitado por 15 anos, que finalmente foi de 13 anos e varios meses, limita a capacidade de influencia do Concello na identificación, selección e utilización de novas tecnologías emerxentes máis eficientes no servizo de alumeado, tanto na iluminación como na xestión, como é o caso do LED a prezos cada vez máis competitivos. É dicir, que o prezo de saída de, de contrato non se asusta para nada a realidade actual. A realidade actual é que a tecnoloxía LED eh, baixou os seus custos preto dun 40%, que a tecnoloxía que prevía este contrato eh, está baseada en alróxinos, e, por tanto, esa simple razón económica si un motivo de renuncia por interés público. Porque es bastante evidente que tenemos que eh, velar por, eh, mayores repercusiones económicas por este concepto. Por otra banda, a duración contrato de 15 años, eh, consecuencia consecuencia la necesidad de rentabilizar las inversiones formuladas para a sustitución la iluminación pública. las inversiones, como digo, contemplaban tecnología principalmente de, aloxenuros metálicos e vapor de sodio de alta presión que eh, ao día de hoxe teñen unha rentabilidade económica moito menor que a tecnoloxía eh, Por lo tanto, nas conclusións, o Instituto eh, Tecnológico de Galicia literalmente que consideran oportuno un replanteamiento total do concurso aproveitando as circunstancias que se produceron e que implicou o alongamento excesivo do proceso de adxudicación. Hay que recordar que este pliego foi comenzado a estudiar polo anterior goberno no ano 2011, pasados seis anos, e, bueno, todos sabemos que a evolución da, da tecnoloxía pues, eh, vai un ritmo moito máis avanzado que a administración e esa razón da razón fundamental. Por outra banda, outros dos pilares nos que se sostén son as inversións estéticas. Nos sempre mantivemos eh, no goberno respaldaba esa posición, desde logo, o Grupo Nacionalista Galego, que as inversións estéticas non podían facerse a costa dun contrato de mantemento e suministro, porque, desde logo, incrementaba os investimentos que se suponían un alargamento do prazo da, da ubicacións. Eh, recomenda ao Instituto de Felicitación e Unidación Estética do Barrio Magdalena, que estaba contemplada no anterior contrato, se faga por separado, primeiro, para favorecer a concurrencia, segundo, porque hai unha maior especialización das empresas solicitadoras é o que é máis importante porque permitiría unha diminución do prezo de licitación para o concurso de servicios enerxéticos. Eh, por outra banda, o contrato tamén contemplaba a iluminación interior de edificios públicos, que tamén eh, defendíamos nos que non debera ser incluída eh, no contrato, así o corredor ao Instituto Tecnolóxico de, de Galicia, xa que eh, é prejudicial, e así sido dite actualmente para concellos, que tanto a tecnoloxía como o mantemento son completamente diferentes como todos podemos comprender, nun edificio público que nun vial e por eso recomendan adjudicado por separado porque o nivel de xestión sería moito máis sincero, cómodo e operativo para o Concello. E logo, unha razón que para non xa que ten máis peso político, ainda con todo eh, o Instituto Tecnolóxico da técnica, pero para nós é máis calado é que o adxudicatario teria a responsabilidade total sobre a xestión e negociación do suministro eléctrico do Concello durante a totalidade do prazo do contrato, é dicir, durante 13 anos e 7 meses, unha empresa privada sería encargada de eh, negociar o prezo da enerxía eh, no mercado. É obvio, porque para todos evidente, que unha empresa vela sempre polos seus intereses privados moito antes que polos intereses públicos eh, esa perda de capacidade negociadora das condicións de contrato do suministro impediría unha mellora dos prezos que nos creo que estamos eh, en condicións no, de renunciando a este contrato de ir eh, ao mercado unhas condicións moito máis favorables que nos permitirían tamén de unha forma considerable e eh, seguir coa nosa filosofía que é eh, procurar que todos os servizos queden no ido municipal unha batalla dura todo do marco legislativo actual pero que estamos decididos determinados alarmas. E por outra banda, eh, que unha empresa negocio suministro eléctrico tamén vai contra a dinámica actual que se está mantendo nas administracións públicas onde hai diferentes fórmulas de, de suministración como é o caso da FER que ten contratos centralizados o propio Ministerio de Industria eh, a Diputación de Granada ou a Generalitat de Valencia que teñen eh, modelos de compra centralizada onde se agrupan diferentes administracións públicas e así acaban prezos moito mellores para o suministro eléctrico. Eh, non só se limita a, o Instituto a, a chegarnos a razóns que, técnicas que de ámbito político compartimos que nos de permitir, se todo transcurre como queremos, renunciar a moi de plazo a este contrato e como nos comprometimos no pleno anterior, xa lle foi trasado este informe aos diferentes grupos da, da oposición, senón que tamén achica tres escenarios diferentes de, utilizando a tecnoloxía proposta no contrato que está ainda en contratación, a redundancia, senón eh, tamén outro escenario con, con tecnoloxía LED e outro escenario maiores coa xestión completa en, de, do que de cada servizo por parte do Concello. Durante unha hipótesis de cálculo a 15 anos, que eh, reconhecendo que 15 anos non é o prazo máis óptimo para unha administración pública, pero para facer esa simulación eh, emprean este brazo en función do prego actualmente de contratación. Eh, no escenario 1, que o prezo de saída do contrato eh, eran máis de 37 millóns, eh, no escenario 2, non xa LED, se ahorraría eh, máis de 3 millóns de euros, no escenario 3, con xestión directa, máis de 14 millóns de euros, falo dun escenario a 15 anos, que como digo, eh, a idea, eh, o recomendado polas diferentes xuntas de contratación e que os prazos non se prolonguen máis alá de 48 meses. Por lo tanto, eh, en definitiva, creo que temos eh, que estar eh, todos, toda a ciudadanía de Ferrol satisfeita con poder ter argumentos sólidos e relatibles para tomar, como dixen antes, un contrato altamente lesivo para os intereses da veciñanza un contrato que desde o primeiro momento tratamos de, de tumbar eh, e, de, volver a, a xestionar directamente o suministro eléctrico e creo que se abre un novo escenario para mm, dar pé a continuar o, o camiño deste goberno como xa vimos facendo pois, na, na depuración, ponendo a casa de funcionamento agora tumbando este contrato son, como dixen antes tamén, batallas duras dentro do marco legislativo actual pero bueno, como se ve, eh, no es el mismo paso atrás. 15 anos, decir que estamos satisfeitos, estamos satisfeitos de, de haber chegado a esta meta, estamos satisfeitos, ainda que tivo que pasar un ano desde que entramos no goberno, ás veces que non se faga o que non queremos que se faga, leva moito traballo facelo, en ese caso é, eh, é no que estamos, no que estamos hoxe, eh, é unha boa decisión, como está plenamente justificada, vai ser eh, beneficiosa para o Concello, sobre todo económicamente, e tamén no sentido de que non podemos eh, perder a, o control sobre un eh, suministro tan esencial, un servicio tan esencial como é o eléctrico eh, nesta cidade. Pouco máis que, que añadir eh, ao respecto, mm, repetir a nosa, a nosa satisfacción por, por haber eh, conseguido o noso objetivo primeiro, porque é un objetivo primeiro, porque na nosa eh, folla de ruta, tal como di, di, dixendo dende, dende o principio, o objetivo é a remunicipalización dos servicios, este era o, o primeiro paso que tiñamos que tiñamos que dar para non vernos hipotecados en poder, en poder chegar a ese objetivo polo menos hasta dentro de 15 anos e, polo tanto, ahora eh, daremos os pasos aceitados para eh, conseguir esa remunicipalización dos servicios que é o noso objetivo último. Nada máis que, que añadir ao respecto, penso que está suficientemente claros os razoamentos de por que hemos tomado esta Esta decisión é, repetible, non, non me casarei, non me casarei a nosa satisfacción por, por ter eh, logrado o seu Gracias. Vamos a ir paso a paso. Primeiro temos que este informe sometelo a, a informe de funcionarios públicos que acrediten eh, eh que existe a concurrencia das, das causas para a renuncia eh, una vez que tengamos la renuncia oficializada, pues vamos a ir dando pasos eh, seguros, firmes, pero lo seguimos anunciando conforme vayamos dando. bueno momento eh, no Bueno, nos teníamos un informe que era de la intervención, eh, teníamos un informe de la participación posibilidades simplemente pedían que se justificara el interés público para denunciar. Y eso que nos traemos aquí, eh, esta justificación de interés público, por lo tanto creo que van, concordan totalmente con, tanto con el informe de secretaría como la asignatura de contratación y la propia intervención. No sé cómo se espacio de la cómo se facilita poder conseguir esas advertencias que hacían desde alternaciones de secretariados de conversión de pagos que supostamente se vai se van seguir facendo durante estes meses. Ben, eh, en primeiro lugar, respecto aos grupos políticos, nós non cumprimos o compromiso que teñamos eh, no pleno anterior de traer este informe antes do, do pleno deste mes de, de agosto. Eh, respecto ao que preguntas, eh, creo que tanto a Secretaría de Intervención, que, que son os funcionarios habitados deste Concello, eh, no van a poner ningún obstáculo mientras sigamos eh, dando pasos eh, para este servicio. Este es un primer paso que demuestra que el gobierno está trabajando para hacer otro modelo. Eso es habilita para que los documentos extrajudiciales, facturas, no se sea óbice ni Decir, como se avisaron o alcalde e o, e o responsable de servizos que eh, non só cumplimos coa oposición, eu creo que o máis importante de hoxe é que cumplimos ca ciudadanía. Este goberno eh, comprometeu no seu día nos acordos de goberno como fixemos nas, nas respectivas campañas electorais un cambio e hai un cambio absoluto de goberno. Un goberno do PP, da dereita, que estaba completamente sumiso e sometido aos intereses empresariais eh, que non importaba nada a ciudadanía Este goberno foi quen de pagar unha tasa eh, de saneamento por un servizo que non se prestaba, un fraude á ciudadanía e que de pagar eh, un eh, que foi calificado eh, pois eh, moitas veces por pelotazo e que en todo caso queda demostrado polo Instituto Tecnolóxico que era un contrato claramente nocivo para os intereses da ciudadanía de Ferrol, das arcas municipais e do interese público, fronte a, eh, a subvisión que existía por parte dun, eh, dun anterior goberno encabezado por José Manuel Rey Varela. Por lo tanto, creo que a satisfacción de hoxe e ademais o deber cumplido, pola honradez, eh, creo que con toda humildade, debemos decirlo, e honestidade, por unha loita difícil, moi difícil, con moitísimos obstáculos, pero que se está a conseguir. E que eso é que, o que nos move a este goberno e no que seguiremos traballando durante estes anos sin antes vamos a ir eh, paso a paso, eh, como ben dixo Germán, eh, o objetivo deste, deste goberno local é eh, mm, que o público vaya para o público, municipalizar todos cada dos servizos, pero primeiro temos que renunciar a este contrato, pero para a fórmula que permita o maior control dende administración local deste servicio tan, tan esencial. Existe posibilidad de que non se consiga anunciar ese contrato? Ben, como digo, este é un informe dunha fundación que ten que ser sometido a, a informe de, de funcionarios municipais e eh, o centro de contratación, eh, os que somos que teñen que informar. Eh, bueno, creo que este informe está baseado en datos objetivos eh, que non se ve a anunciar sería algo muy difícil de, explicar, pero bueno, quedamos también eh, a espera de, un informe que para oficializar como, un documento público tiene que pasar los filtros que imponga ley, pero vamos, no beso eh, ni un caso ni un 0,5% de posibilidades de que no se efectuara. Se vaya paso a paso, ¿hay algún plazo estimado en lo que podría ser una sesión pública? cuestión de conciliar servizos xa se está traballando no sentido de buscar una fórmula alternativa a este contrato, por tanto hay un avanzado, eh, tenemos que, que agilizar o máximo posible para canto antes eh, ter este servicio a prestado, pero no quiero marcar plazos lo que... Bueno. Vai ser necesario eh, hacer algún tipo de indemnización a proposta de xeritación que había? No, no, yo creo que as indemnizacións non procede porque o contrato non estaba adjudicado, creo que cando hai un interese público eh, non, non se pon en cuestión a indemnización en todo caso, en ultimísimo caso serían os gastos de formalización da presentación de ofertas pero non ningún tipo de indemnización por, por un servizo que nunca se chegou a prestarse que nunca foi adjudicado A situación actual de reconhecimento extrajudicial que canto está supoñendo para o Concello non contar con contrato? bueno, agora mesmo cuantificado é, é principio variable tamén, porque son facturas eléctricas, pero non, non poder cuantificar agora, son cantidades importantes, porque é un importante, por eso a nos